Zafer Adana zirveden selam Durmak yok omi patlamaya devam Yok bundan sonra size sigara Uçuyor yıldızlara müptezel bayan. Zafer Adana zirveden selam Durmak yok omi patlamaya devam Yok bundan sonra size sigara filan Uçuyor yıldızlara müptezel bayan